Устали от треков, не звучащих в стиле ретро. Устали от попыток сделать что-то в стиле 80-х, что звучит как нынешний регетон. Надоело искать в Ютубе секреты продакшена, поскольку эти видео сделаны шкалерами. Что ж, в этом видео я покажу вам, что сделать, чтобы ваша музыка звучала как в 80-х, с использованием простого приема, который часто использовался в то время. В 80-х годах задержка и реверб использовались в огромных количествах, что было похоже на соус, который добавлялся в смесь, чтобы придать ей характерный оттенок рынок. Но для придачи этой атмосферы использовалась не просто реверберация, а знаменитая Gate Reverb. Вот чему я вас сегодня обучу. Но сначала, что же это такое? Гейт и реверб это эффект, достигаемый с помощью реверберации и шумоподавления. Noise Gate. Noise Gate подавляет шум, вызванный реверберацией, делая его плотнее и короче, создавая тем самым эффект, который мы хотим достичь. А сейчас вы услышите снэр без эффектов, с обычной реверберацией и с гейт и Reverb. Начнем без реверберации. А сейчас с ней. Ну и, наконец, с Gated Reverb. Короче, вы заметили разницу? А если нет, рекомендую вам почистить уши. Не помогло? Почистите их все равно. На всякий случай. Теперь, когда вы знаете, что это, можем начинать. Сейчас вы увидите, как ударные перейдут от такого А к такому. О, sí. Nice. Теперь используем метод шумоподавления. А позже я вас научу другому методу, немного более простому. Первым делом со снейр начнем. Переходим на канал снейра в миксере и ставим ревербератор. Я буду использовать Fruity Reverb 2, потому что он имбовый. Поставили, оставляем в стороне. Теперь ставим Fruity Limiter. Клево. Сейчас эту штуку увеличу. Как вы можете заметить, здесь есть раздел подавления шума, и это единственное, что мы будем использовать, но сначала мы отключим лимитер, подняв потолок и снизив атаку. А Теперь все нормас, можем продолжать. Первое, что мы сделаем, ну это понизим гейн, чтобы устранить ненужный шум. Следующим шагом будет установление значений, трэшхолд и релиз. Ставим трэшхолд на 12 часов, а релиз чуть позже. Видим, что шумоподавитель обрезал оставшееся отражение. Попробуем сделать дикей менее резким. Вот что произойдет, если я сделаю гейн побольше. Отражение не полностью гасится, и это звучит фигово. В общем, это основные параметры шумоподавителя. Теперь поредактируем реверберацию, чтобы добиться более ретроспектрального звучания. О, eso es demasiado XD. Многовато. Видны дурацкие срезы. Это исправляется поднятием сустейна. намного лучше. Грасьяс, чудо-ручка. Теперь остается поэкспериментировать с параметрами реверба и гейта. Вот так. Ладно, оставлю все как есть. А вы давайте экспериментируйте. Короче, как-то так. На кик мы добавим тот же самый эффект. Очень хорошо. Процесс пошел, чуваки. Ну а сейчас все звучит как-то так. Добавим наш реверб и к другим перкуссиям. Например, на томы. Así de fácil y sencillo. Easy. Теперь перейдем к следующему методу, который немного проще, чем этот. Ставим Fruity Convolver. Очень немногие использовали его в своих треках, но это хороший плагин для симулирования реверберации. Fruity Convolver имеет множество типов реверберации на все случаи жизни, а сейчас мы заюзаем Blur White. И это просто белый шум. Но мы изменим его огибающую, которая здесь. Примерно вот так. Просто укорачиваем форму. Сделаю эту сетку поближе, чтобы лучше видеть и чтобы было удобнее работать. Но не забудьте вывести ручку драй на максимум. Seguimos moldeando. Продолжаем. Эта ручка отвечает за разделение стерео и моноинформации. информации. И listo. Вот и готов наш Gated Reverb, сделанный при помощи Fruity Convolver. И еще тут есть встроенный эквалайзер, поэтому можем подредактировать и тут реверб. Ща обрезаем низкие частоты. Надо бы высокий подчеркнуть. И теперь сохраняем пресет, ведь не хочется делать его снова. Наконец, прописав партии инструментов и добавив еще эффектов, можем совершить трип по 80-м. Блин, so aesthetic, что у меня уже Windows 95. Ладно, надеюсь, что туториал поможет вам в создании синтвейв, синтпоп треков с использованием этого приема. Если вам понравилось видео, и я вам чем-то помог, не забудьте поделиться им с друзьями, чтобы они также прозрели, раскрыли разум, как и вы, а не просто балдели от регетона. Короче, увидимся в следующем видео. Озвучено и переведено Никлезом в 2019 году.